Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim Kita mau kenalan sama Bangkit Pengusaha Muslim eh, Kebetulan saat ini kita di pilot projectnya Bangkit Pengusaha Muslim Di eh, Masjid Raya Anur Yang memberikan bazar tanpa sewa infak terbaik Yuk kita kesana yuk sedang di uh, wisata halal bagi pengusaha muslim di Masjid Raya An-Nur, uh, Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Terus apa sih bedanya perdagangan yang ada di sini? Kayaknya jualannya sama deh dengan yang lain. Pastinya teman-teman lihat ada yang jualan minuman, makanan, tas. Nah, bedanya apa nih? Coba deh. Nah, mau tahu bedanya apa? Nih, jujur kita di sini nerapin semua perdagangan dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya jujur, sidik, amanah, fatonot. Dan itu bukan hanya cuma jadi ilmu, tapi langsung kita praktekkan. Maksudnya apa sih? Jujur, misalnya produksi ini, maaf ya, dia harganya harganya jujur. Seandainya jual 8.000 harus 8.000 waktu rame 8000 waktu sepi 8000 dan nggak boleh lebih-lebihin harga kemudian jujur jujur apa lagi karena di sini ada penerapan wajib sholat di, eh, wajib tutup saat sholat waktu sholat 15 menit wajib tutup kemudian bila ada yang melanggar kena eh, kena sanksi satu bulan nah kejujuran itulah seandainya mereka ada yang melanggar mereka harus jujur mengakui bahwa mereka salah dan siap menerima sanksi satu bulan nggak boleh jualan. Karena kita pengen perdagangan ini barokah. Nah, tagline kita, bangkit, rebut, kuasai pasar. Kalau kita bilang bangkit, rebut, kuasai pasar, eh, kita nggak hanya jargon atau tapi kita langsung praktek. Mm, apa yang ini bangkitnya? Bangkitin, ayo muslim-muslim berdagang, berjualan, berproduksi. Nah, salah satunya kami mempermudah mereka untuk memberikan ruang iklan. Kita bikin tabloid. Tabloid Bangkit Pengusaha Muslim isinya darah. Nih, produk-produk uh, muslim dan juga selain produk kalaupun mereka nggak produksi, eh, tapi ini uh, punya muslim. Usaha muslim. Terus apa lagi yang kita lakukan? Ketika kita mendorong mereka untuk berproduksi, apa sih? Tara, nih laksamana e, rujak serut pemiliknya. Karena kita mau apa? Karena di Riau kita membangkitin potensi lokal Riau. Silakan. Ya Tuh, eh, namanya siapa? Namanya Desi. Desi uh, lulusan dari S1 Universitas Islam Riau. Uh, awalnya ke sini hanya ikut lihat saudaranya yang berjualan, kemudian mencoba jualan. Belum pernah jualan ya? Belum. Belum pernah. Belum pernah jualan terus mencoba jualan air putih. Uh, botolan ya? Iya, mineral. Berapa dus? Satu dus pertama dus. Terus akhirnya kok bisa produksi ini kenapa ya? karena di BPM ini kita didorong BPM untuk itu bangkit pengusaha muslim ini kita didorong untuk bisa memproduksi ada ada produk yang kita hasilkan sendiri jadi saya tertarik untuk memproduksi rujak serut laksmana ini karena dia berbahan dasar kuini dan buah-buahan yang lainnya juga buah-buahan yang lokal yang ada di Pekanbaru dan saya juga produksi es nanas karena di ini nanas dari rimbu panjang kan di Pekanbaru banyak penghasil nanas jadi makanya saya mengangkat es nanas ini es nanas banyak saya es nanas uh, lagi diangkat insya Allah mau dinaikin karena beberapa produksi yang ada di Bangkit Pengusaha Muslim Alhamdulillah sudah terkenal di Pekanbaru dan sudah ada di bazar-bazar seluruh Pekanbaru dan luar kota Alhamdulillah sudah mendapat tempat di hati masyarakat Insya Allah go internasional Yuk, Assalamualaikum. Ini dengan Katina dasar, Loh, Katina Tina Karena gini, di uh, Bangkit Pengusaha Muslim diharapkan uh, semuanya ada. Maksudnya semuanya ada. Orang kesini, meskipun kita bentuknya bazar, tapi semuanya ada. Mau dasar Ada. Mau dasar ada. Terus mau celana pendek? Uh, yang syari? Sirwal. Ya, sirwal. Sirwal itu maksudnya gini. Untuk laki-laki, itu kan uh, batasnya sampai lutut Eh, jadi celana pendeknya tidak ada yang dijual yang di atas lutut nggak boleh di sini. Harus sari. Jadi kita juga sekalian sar, uh, siar namanya. Nah, Kak Tina ini dia meskipun tidak produksi tapi harus punya spesialisasi apa yang harus jual. Silakan. Gimana ketika di BPM? Eh, saya di BPM ini selama satu tahun lebih Alhamdulillah saya dapat pelajaran di BKM ini cukup baik. Apa aja tuh <laughs> ah, baiknya? Misalnya saya berdagang, yang berdagang syari itu ya di sini di BPM. Syari seperti apa? nya semacam sholat tepat waktu, di waktu ajan kita tidak boleh transaksi. Nah, itu cukup simpati buat saya. Saya lihat di pasar-pasar lain tidak ada seperti itu. Hanya di BPM sinilah saya belajar dari mulai tidak tahu sampai sampai sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit tahu tentang uh, uh, bisnis berdagang di Islam ini. Contohnya apa lagi selain biasanya di waktu ajan ya. Udah azan tadi. Di waktu ajan. Nah, setelah itu uh, apa ya? uh, <laughs> sholat harus tepat waktu. Sholat tepat waktu di sini dengan berjamaah. Uh, doa setiap pagi menjelang kita mau berdagang berdoa sebelum kita buka ini gerai dan sholat duha insya Allah diikutin <laughs> jadi di sini eh, selain berdagang karena kita tujuannya kan di di dunia nih <laughs> semuanya ibadah berdagang itu ibadah nikmat banget asik banget dagang itu keren banget kenapa dagang keren ketika kita mau dagang kita doa sebelumnya kita sholat terus waktu berdagang di jam sekitar waktu duha mereka dibiasakan untuk sholat duha kemudian mereka eh, secara berjamaah bareng-bareng doa bersama membuka pasar artinya pasar yang diridoi bukan pasar yang dibenci dilaknat iya. Allah nah itu kita pengen gitu tapi asik semuanya asik ini ke ah, nama <laughs> ininya gerahnya apa tapi ini ya, ya. nggak apa-apa <laughs> orientalisir ala agak galau agak galau coba kita lihat ya kita lihat ya <laughs> orientis snizir nah Eh, salah satu yang didampingi BPM adalah tentang brand. Tentang brand. Jadi uh, di BPM ini bu, uh, termasuk juga tentang branding, labeling, terus nama itu didampingi terus menerus. <laughs> Seperti ini agak susah untuk di, dibaca aja susah, apalagi diinget. Nah, tapi lah lagi punya PR untuk udah udah udah, udah oh udah udah, coba cerita coba cerita coba, udah, coba, udah, coba. udah, bukan setelah namanya agak sulit untuk dibaca apalagi diingat karena kita kalau dagang nih ya harus cepat diingat sama calon konsumen atau konsumen ternyata mau mendengarin dan langsung nih launching sekarang nih hari ini nih wah apa nih wah si Allah wah si Allah wow wow ah, ini keren keren keren keren fashion dampingan di BPM ini kan agak kayak di gimana dikejar ya? iya, gimana di, tuh dipacu supaya bisa bergerak lebih cepat gitu kan supaya lebih maju lebih giat untuk uh, bisa merubah ke lebih yang lebih yang arah yang lebih baik contohnya nih contohnya dalam uh, apa uh, nama nama dari stand sendiri yang bisa di, lebih dikenal orang lebih ba, uh, lebih bagus lebih mudah gitu nah, tentang labeling Labeling juga jadi perhatian BPM. Intinya segala sesuatu tentang perdagangan eh, kita langsung dampingin. Tapi ini eh, luar biasa Pak Budi. Pak Budi itu ngedesain sendiri. Ngedesain sendiri tapi terus dia koreksi, koreksi tapi mau juga. <laughs> Sampai dipaksa untuk berubah. Tapi semua ya. Kalau ini bukan karena BPM, tapi juga karena kemauan ownernya, ownernya. Es Mangga ini happening di Pekanbaru. Dan sampai ke Depok, Jakarta. Bekasi. Ah, Bekasi. Hari ini launching. Hari ini kami launching produk ba eh, label baru. Label baru kami es mangga Anita lancang kuning. Uh, insya Allah dengan uh, label baru ini kami uh, lebih baik kedepannya dan lebih dikenal masyarakat semoga uh, es mangga Nita Lacang Kuning bisa siar ke uh, provinsi lain dan negara tetangga atau negara yang lain. Uh, ada kisah menarik. Ada kisah menarik uh, dari lancang kuning ini. Ini es mangga, bukan es mangga biasa. Karena kalau kita minum ini mangga beneran, bukan perasa. Tapi yang paling menarik adalah kisah di balik ini. Zaman dulu ceritanya hanya raja-raja Melayu yang minum es mangga ini namanya juga lancang kuning. Lancang kuning. Dan kita angkat jadi seluruhnya sekarang bisa minum lancang kuning tapi dengan selera dan tampilan raja-raja Melayu. Eh, ini Mami uh, eh, Momnai. Momnai. Uh, eh, produknya sostang sosang itu apa? Sosis kentang. Sosis kentang. Sosis uh, sosis ayam yang dibalut kentang. Uh, yang sebenarnya uh, kesukaan makanan anak-anak. Jadi karena di sini kan rata-rata pengunjungnya baik dari anak-anak sampai dewasa. Jadi kita menyediakan makanan yang bisa uh, dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan alhamdulillah uh, Ibu Rizka ini termasuk orang yang cepat mengikuti uh, selera pasar awalnya jualan apa tadi brokat brokat ya? brokat alpukat. brownies alpukat tapi kurang laku tapi nggak nggak gentar langsung nyoba lagi yang kekinian sosis kentang dan jadi kesukaan keluarga <laughs> saya iya. karena enak banget asli enak uh, lagi produksi juga wajik nanas kita buka ya ini wajik wajik nanas karena di BPS sebenarnya ini udah empat tahun produksi ya sudah empat tahun tapi baru e, dari keluar itu dua tahun baru berani keluar dua tahun terus diharapkan ini jangan hanya produksi tahunan lebaran tapi kita harapkan ini menjadi oleh-oleh dan makanan cemilan untuk uh, makan sore uh, ngeteh ya, ya sama sambil ngeteh. ngopi juga enak nah. sambil uh, uh, bareng teman juga temen bisa sih terus untuk oleh-oleh <laughs> oleh-oleh bagus Keren banget dan alhamdulillah uh, banyak sih yang berminat untuk menjadi oleh-oleh cuman mungkin kita harus perbaiki dari packaging dan ya. segala uh, kita di sini bertahap ya semua pengen baik semua pengen bagus uh, bertahap karena uh, semuanya butuh biaya juga yep benar. Oh ya, Rizka ini termasuk orang yang berhijrah, tadinya menjual kosmetik-kosmetik luar negeri. <laughs> Tapi punya kemampuan di bidang desain, di bidang uh, eh, FB marketing, nanti beliau akan eh, ngasih materi ya ke teman-teman insya Allah, <laughs> insya ngajarin oke itu jadi semua saling tolong menolong saling bantu terus saling angkat produk, uh, Riau Eh, terus diharapkan juga ini bukan hanya produk Riau tapi akan go internasional, go amin. nasional. Amin. amin. Eh, berapa satu bu? Empat ribu. Kalau ini kerupuk uh, ubi kalau bahasa sini, tapi kalau orang Indonesia uh, bahasa Indonesia dia bilang kerupuk singkong, kerupuk singkong, opak. Uh, kalau orang Sunda juga ngomongnya opak. Ini sini apa? Opak juga. Kerupuk. Ah, kerupuk ubi. Kalau kita orang Sunda, Jakarta itu opak bilangnya. Dari singkong atau kasava bahasa uh, Latinnya. Nah ini nih kita mau angkat, bangkit pengusaha mau angkat, ini makanan keren banget. Mungkin yang lain, daerah lain uh, makan hanya pakai ini aja. Polos aja. Polos. Ah, nah, polos. Lihat ya, diambil dulu. Ini pakai kuah. Kuah, sa kuah apa nih? Kuah sate. Kuah sate. Jadi yeah. bumbunya apa? Bumbunya tepung kasih bumbu. Ah, ini kuahnya bukan kuah kacang, tapi kuah sate uh, padang. Nih, uh, dari bumbu rempah-rempah, kunyitnya kuat, iya. terus ada daun kunyitnya rasanya. Ada daun jeruk. Daun jeruknya. nah, daun yuk silakan bu. Dibalurkan. Hmm. Gak ada di mana-mana nih kita mau keren ini mau diangkat keren banget ini ini dari Sumatera Barat makanan Sumatera Barat itu ya iya bu tapi sudah dan apa di baru ya, baru iya, ya iya nah yang lucu lagi <laughs> dikasih mie bihun iya, apa apa apa bawa ke depan pula tadi sehat ditukar ininya tadi nih ya. gini aja nanti Nah ini Ibu Mas Miss Karlina awalnya jualan di depan di, luar ya? Iya pintu keluar Masjid Agung. keluar Masjid Agung. Kenapa kok mau kesini? Lantaran ada BBM Bun. hmm, jadi kami. Kenapa? Kenapa kok mau kesini? Lantaran kami dibolehkan di sini, jadi kami apa di sini Terus bedanya jualan di sini sama jualan di depan apa bedanya? Bedanya di sini agak apa lah Bu? Agak terjamin lagi gitu kan. Kalau di luar kan apa? Agak-agak gimana tuh? ada gusuran lagi gitu bun kalau oh, nyaman nah ngerti ngerti ngerti maksudnya iya. gini nah. di sini eh, legal terjamin nggak main usir kalau yeah. di iya. luar kan karena memang bukan tempat jualan mungkin nah. di uh, bersihkan dari iya, jauh dari debu gitu oh, jauh, iya, kan? jauh dari debu selain itu ada lagi nggak yang dirasakan selama jualan di sini ya, besar lah manfaatnya di sini pun apa dong ya lah ya omsetnya agak lumayan oh lagi, ya. keuntungannya ya. besar banyak yang jualan eh hmm. banyak yang beli karena di sini ya. jadi tempat wisata hmm. kuliner juga ya iya ah, tempat bener. wisata nah di sini kan namanya wisata halal wisata halal hmm. masjidnya terbesar di Riau kemudian juga eh, ternyata di sini jadi tempat olahraga juga tempat olahraga kan dengan lapangan, lapangan yang luas. Ah. Kemudian sekarang sejak alhamdulillah ada BPM eh, orang-orang yang berada di sini jadi bisa makan ya, sambil di sini jadi wisata keluarga, wisata halal bagi pengusaha muslim. Ya. Terus ada lagi nggak selain penjualan Mungkin penerapan aturan BPM? Ada. Penerapannya kayak mana ya, Bagus itu aja. Bagusnya apa? Jadi orang bingung. Iya. Oh kita ada apanya pun kalau kita mau sholat kita istirahatnya ada gitu jadi kita bisa sholat bisa sambil jualan kita sambil ibadah gitu ya, makasih ya, ya. ini dibeli nih sama Kak Disa. siar eh, siar di sini duduk, Oke, makan di duduk. Yuk kita ke sana yuk. Makan nih. Ya. Makan apa nih? Uh, kerupuk kuah kerupuk kuah iya, oh, iya pakai bihun pakai bihun yang tadi dari Bu itu ya ya Bumis Bumis uh, eh, kita di sini juga uh, eh, syiar juga kalau makan dan minum duduk makanya kita menyediakan lesehan uh, jadi diharapkan uh, jadi ini bagi pengusaha muslim bukan hanya edukasi tentang syiar Islam uh, ke pedagang uh, yang berdagang tapi juga kepada pembeli tuh Wah oh, ini ada produk baru loh produk baru uh, shaker water yang diproduksi oleh hmm, seseorang apa di Solo air mineral kayaknya kita wajib beli kenapa karena uangnya juga untuk dakwah beliau ulama yang produsen eh, yang, yang uh, eh, shaker water ini kelihatan sepi <laughs> tapi nanti sore asar ramai banget Alhamdulillah eh, produksi andalannya apa nih andalannya apa percon apa ceker ceker percon eh ceker apa ceker ya ceker apa ya ceker apa ya namanya ya apa nah ya? ini kerupuk uh, eh, gerai putih kerupuk kuah jadi kerupuk putih kemarin sebelumnya juga jualannya di pinggir jalan dulu gitu. terus ini ada bubur bayi keren banget. Bubur bayi ini organik. Oh maaf nih. Uh, mereknya? Merek kita makan. Oh ya, jus jambu. Jus jambu asli nanti kita beli ini untuk Ramadan. Iya, ini ya siapa nih jajanan Azila bakso goreng, sosis, sama tela-tela. Makanya lagi sholat ya? Ini iya. masih pada sholat, jadi masih sepi nih. Kita ambil gambarnya di hari di zuhur. Di sini juga ada mainan anak-anak. Jadi di wisata Bangkit Hal e, bagi pengusaha Muslim, Masjid Raya Anur, Pekanbaru Riau, semua ada. Mainan anak-anak sampai uh, pasir dan pasir, Ini mainan anak-anak. Nah, mau sehat juga di sini ada. Pasang ke produksi kalau nggak salah ini dari Lampung e, kualitas ekspor kemudian ada mangga dan kami juga nerapin tentang timbangan yang harus sesuai dengan e, untuk perdagangan karena ada timbangan yang bukan untuk perdagangan kami di sini menerapkan itu jadi diharapkan timbangannya benar nah ada lagi nih tahun lagi ya pak ya sini pak assalamualaikum pak kenalin namanya ada jadi uh, yang punya ini kak Vera namanya jilbab anak lucu bisa saya buka ya pak ya. maaf ya pak ya dari macam-macam oh ya di jilbab anaknya dengan kualitas bahan yang tinggal pilih mau yang kualitas bagus itu ada ya pak ya yang mana contohnya pak yang kualitas bahannya bagus ini ada premium. Ada premium, mau yang biasa juga ada bahannya jadi tinggal pilih dengan model macam-macam. Oh ya ini uh, jilbab ini memang siar juga untuk uh, ngajarin anak-anak mulai terbiasa dengan hijab. Ini distro. Ah ini ini standnya keren. Semuanya anak-anaknya berapa orang ya? Uh, Lima. tujuh orang jadi satu keluarga itu harus berdagang mulai dari umur berapa diajarin dagang iya. tujuh tahun ini anaknya mama uh, keponakan keponakan dari umur um- laki-laki uh, yang paling besar lah gitu kan Heru ya Heru ya. kalau uh, Heru diajarin mungkin dari empat setengah tahun lah dalam dagang itu kan gimana kita tuh bisa uh, nggak bergantung sama orang tua gitu kan kita bisa menghasilkan uang itu melalui kerja keras kita sendiri dari umur berapa ibu uh, sama siapa uh, tante sama om ngajarin dari kalau dari umur eh, tujuh 17 kalau siapa ibu keluarganya ada ibu itu dari kecil dari SD jadi dari anak SD seluruh anaknya itu berjualan kebetulan hari ini nggak datang ya Kenapa iya sakit? kebetulan lagi ada urusan oh nah. biasanya semua ikut dagang berjualan wah keren banget keren banget berhijrah dari manajer bank. Wah, selalu. <laughs> Ini kita kesini yuk. Keren nih. Di mana? Ya bun. Ini cerita lucu nih, satu sesi sendiri. <laughs> Jadi ya kemarin. Jadi saya Rini. Kesini kali ya, lebih. Ya. orang jualan aja biasa udah biasa nih gitu. iya. nah ini yang bi tidak biasanya apa terus kenalin diri dulu hmm. sama batik iya saya Rini sebelumnya saya karyawan swasta pegawai bank eh, baru berapa bulan hijrah dan kita bergabung dengan grup BPM tapi grup BPM ini luar biasa banget saya merasa memiliki keluarga baru ilmu baru pengalaman baru dan mau mulai bisnis dan didampingi didampingan diberi diberi apa ya uh, diberi ilmu pokoknya dibimbing deh gitu itu luar biasa kalau BBM bimbingannya gimana biar tahu nah, bimbingannya bimbingannya -apa. dari detail banget dari produknya pemasarannya uh, lebih baik uh, lebih ke ini ya pemasarannya kalau saya berasanya dan apa namanya barang-barang yang dijual kualitas semua diperhatikan luar biasa dia kalau bergabung dengan BPM mah tapi ini juga nggak apa-apa tapi ini ini uh, luar biasa juga ke namanya Bu Rini dengan nangis-nangis uh, betapa susahnya kok masuk BPN. oh tapi ceritain Bu Nanti keren banget, keren banget, tapi keren iya. banget. Ini kayaknya satu sesi sendiri. nah, artinya apa sih pengalaman kemarin tuh lucu dan eh keren. Dan saya juga mau nulis itu sebenarnya sebelumnya nggak kepikiran uh, mau bergabung ke sini. Uh, Benar-benar sedikit pun nggak ada keinginan untuk bergabung awalnya. Saya dapat informasi bahwa di sini adalah tempat jualan biasa. Awalnya saya hanya tahu info seperti itu. di waktu saat ingin bergabung aja itu diseleksi. Nah, seleksinya yang pertama kita harus e, mematuhi beberapa aturan-aturan BPM, salah satunya berdagang tidak e, boleh e, berjualan di saat azan pada orang sholat habis itu uh, jualannya tidak boleh sama dengan uh, pedagang yang lain untuk mengantisipasi uh, apa namanya persaingan dan di sini lebih ke, ke, ke apa namanya kekeluargaan gitu nah jadi saya masuk ke sini waktu itu ditolak nah saya bilang ngapain juga saya harus di sini nggak di sini juga nggak apa-apa gitu tapi entah kenapa saya tetap kepengen nyoba penasaran apa sih kok kenapa pasar begini aja hanya beberapa tenda kok di manage oleh suatu aturan yang yang super ketat gitu. Kenapa? Siapa nih yang punya ide seperti ini gitu? Apa sih misinya? Nah, di situ saya penasaran. Waktu ditolak, saya waktu itu uh, saya udah menunggu satu bulan lebih. Pada saat di call lagi, saya oke. Okay. Pada saat saya terima, saya mau join ke sini agak di apa namanya disampaikan beberapa item-item yang saya waktu itu sempat nggak nerima gitu sampai saya nangis saya bilang ah ribet banget sih di sini jualan apa di sini aja harus seperti ini saya bilang saya udah itu udah udah pasrah aja udah saya nggak mau jualan ya udah gitu mendingan saya cari tempat yang lain tapi saya waktu itu diberikan apa namanya eh, wejangan dari pihak keluarga juga bahwa yang nama hijrah itu tidak bisa dengan emosional nah coba di mungkin ada sisi baik yang harus kita uh, apa um, lihat dulu sebenarnya apa sih sebenarnya dari uh, tujuan dari PPM itu. Nah dari situ saya mulai belajar belajar dan alhamdulillah malah saya sekarang udah jatuh cinta nih sama PPM. Luar biasa, salut. Uh, sebenarnya yang salut bukan PPM-nya tapi hari ini juga mau ngikutin aturan yang sebenarnya gini BPM pengen ngedidik bukan jadi tukang jualan tapi jadi pengusaha eh, meskipun kita sekedar kayak seperti sederhana tapi dibangun mindset dan kerjanya dan prakteknya langsung jadi pengusaha Insya Allah nanti kedepannya itu suatu doa Insya Allah terkabul salah satu yang kena kejar, kejar sampai habis <laughs> karena jarang iklan dan ternyata nah coba <laughs> iklan eh gini kejarnya gimana gini mas bukannya nggak mau iklan bunda tuh orangnya suka maksa gitu loh jadi padahal kita tahu bahwa iklan ini emang bener ya kan kadang-kadang kita tuh pengen uh, nenangin hati dulu nggak mungkin kan langsung semuanya harus jalan-jalan-jalan tapi Bunda ini memang kayak mentor aku yang nggak bisa kalau jalan tuh setengah-setengah harus full gitu. Sedangkan kita kalau dalam kondisi seperti ini tuh, ah masa sih aku harus bener nih. Sedangkan dari hati kita aja masih uh, belum yakin gitu. Tapi di satu sisi aku merasa apa yang juga aku ragu ya udah kalau emang ini jalannya ya Pasrah. harus harus total gitu akhirnya nah, harusnya aku jalanin Nah baru baru kemarin ya kalau nggak salah aku upload. Eh responnya luar biasa dan banyak yang apa support gitu. E, mereka bilang luar biasa nih katanya. Dia semakin yakin Bismillah. Amin. Kita kesini yuk. Nah, ini Kak Indah udah sholat udah selesai. Boleh. tuh tuh Oh ini Elmora. Wah ini ada keunikan kan meskipun baju sama tapi keunikannya eh, produknya banyak menjual baju-baju nanggung termasuk anak saya teman eh, teman-teman semua atau emak-emak emak-emak tuh tahu kalau anak usia 6 tahun eh, 12 tahun sampai mungkin 15 tahun itu agak susah nyari bajunya dan di sini tersedia di Elmora Galeri uh, eh, Elmora Galeri sendiri adalah orang yang hijrah dari uh, institusi bank konvensional, kemudian pengen syari, eh, keluar dari pekerjaannya dan fokus di fashion. Eh, Kak Elsa ada nggak ya? Oh pulang, lagi pulang lagi sholat, lagi sholat. Ini kita terus ini eh, Ibu Eda. Oh ini jadi galeri sepatu empat bersaudara kain nggak apa-apa nggak apa-apa taruh aja dulu nggak apa-apa kain termasuk yang eh, ini ke kan sisi positif bikin buruknya kain itu wajib jual yang sari nah kenapa malu ya nggak apa-apa nggak intinya gini jualan di sini terus dikhususkan jualan apa kamu kan cerita mau oh, saya tahu. nggak kayak gitu apa tradisi, dan ini kan sardi sardi ya apa itu sekalian juga kan share juga ya kan iya khusus hari jadi oh, keren banget mana yang eh, jilbab panjang ini jilbab panjang ini gampang banget nyari jilbab jilbab panjang dengan berbagai Ih, keren banget. Bisa untuk sholat sekalian. Oh, bisa untuk sholat sekalian. Ya, Harga kisaran berapa ya? Kalau yang super jumbo deh, harga 195, 195 variasi harganya. Ini yang kayak begini yang untuk pesta-pesta begini? Nah, ini 150 Ini, ses, ini 150 50 Ini 150 juga ya? Iya. Kalau yang kayak gini baru 95. Oh, 95 ada. Ya, 95 nah, ada. Oh, ada ada ada. ada. Ini eh, yang lagi petnya yang lagi itu ya? lagi ada yang pet ada pet item ada pet biasa gitu oh pet ada yang suka oh jadi macam-macam iya, Keren, keren banget ya. keren banget laku nggak di sini jualan di sari ya udah mulai iya, banyak iya. pelanggan ini assalamualaikum pak oh mas eh, pak Kompas lagi yang dibeli oh, pak Daniel pak Daniel juga hijrah keluar dari institusi swasta bank konvensional terus fokus jualan Jadi, berapa? Uh, Pak Daniel dengan enggak Bu, enggak Pak, saya <laughs> oh, Pak silakan silakan terus. Uh, dengan merek Dawifa, Dawifa Muslim Store. Ah, di mana aja Pak toko ada toko Pak? <laughs> no, no, no, no, no, no. no. <laughs> Eh, oke. Okay. Ya, Bu. uh, di mana tokonya? Di Jalan Ulur Panam. Nah, dulu saya awalnya dari sini dari tenda sekarang udah punya toko bro ya. Insya Allah <laughs> amin ini layani dulu ya, pelanggan ya eh, beliau jual jual baju-baju yang berkualitas dan bermerek Insya Allah cita-citanya mm, punya merek sendiri dengan kualitas yang tentunya uh, bagus iya. nah ini mm, oh lagi lagi sholat aku aja satu. C2, aku aja satu. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Rini Ranjut uh, menjualkan eh, barang-barang kerajinan seperti tas rajut, tas rotan, hasil karya anak bangsa sendiri. Ya. Uh, spesialisasi rajutan, tapi ada boleh juga jualan apa? etnik etnik uh, eh, Taswatan uh, eh, re bukan produksi ya oh ya ada satu yang menarik karena Pak Subro. Pak Subro itu memang juga bisa merajut jadi pembelian di Rini Rajut itu bisa kalau bisa ya Pak Bisa Reparasi bisa diperbaiki. Itu berbayar dia gimana hitungannya Pak? Uh, eh, lihat kondisi kerusakannya. Oh, lihat kondisi kerusakannya. Iya deh. Masih ya. Jadi eh, rusak nggak bisa nggak langsung dibuang, tapi bisa dibenerin di sini. Nah, ini gerai Mbak Nur. Mbak Nur. Ini Mbak Nur termasuk orang yang paling cepat ngikutin aturan BPM. Apapun aturan BPM itu langsung diikuti. Termasuk juga bikin, oh ini pertamanya apa ya? bikin katalog ya? Iya. Bikin katalog, keren ya. Nah, terus di apa difotoin sama orang BPM Aldira itu sangat berjasa dalam desain desain grafisnya BPM. Mbak Nur. Oh, Mbak Nur. Ah, makasih ya makan di sini, makan di bangkit pengusaha muslim wisata halal ini, insya Allah aman halal. Kenapa halal coba diceritain? lalu gimana mbak? Karena penyembeliannya uh, eh, sama Iwan uh, oh. eh, ayamnya, terus Sudah dites. Jadi uh, produknya sudah dites bebas B2 atau babi. Kemudian setelah sudah bebas di semua BPM ini, uh, BPM ngawal ketika bebas B2, terus belinya di mana? Jangan sampai sudah tes bebas terus belinya sembarangan ini enggak di tempat yang sari yaitu di Global Ikhwan yang uh, eh, sari semua ya dalam pemotongan kalaupun ada bakso iya. itu juga oh, pembersihannya terus baksonya juga iya. insya Allah aman kalau ada bakso iya. ya jualan apa aja ayam penyet um, ayam soto ayam udah berapa lama di sini setahun lebih hampir dua tahun terus gimana kesan kesannya atau pertamanya atau gimana lah ya alhamdulillah dari awal mulai sepi sekarang udah hampir dua tahun ini udah ramai meningkat penjualan ikut BPM ada apa yang dirasain uh, silaturahminya uh, kesediaan kawannya kebersamaan uh, apa ya agamanya enak nyaman agamanya gimana tuh uh, setiap hari Sabtu ada tausiah Iya. sholat eh, diwajibkan berdagang waktu sholat eh, nggak eh, wajib berhenti pokoknya nyaman lah ya. jadi teman-teman boleh masuk ke sini nggak boleh dengan cara apa gampang nggak masuk sini uh, gampang kalau mau masuk tapi mungkin berat kalau orang yang nggak bisa uh, mentaati peraturan apa gitu ya yang nggak mau patuh peraturan agak berat berat tapi ya? yang kalau ikhlas um, peraturan bisa omong Allah tapi peraturan itu untuk oh, yang dirasa kita, gitu untuk kita juga pelaturan makasih ya iya. Assalamualaikum ini uh, Ikhwan nah ini Ikhwan ini itu sebenarnya malu uh, bagi pengusaha muslim global Ikhwan itu uh, lahir di Malaysia Oh, mungkin bisa nanti bisa Bang Zul bisa lebih cerita itu ada di 380 negara eh 360-an kami ada di 14 negara oh sorry sorry sorry di 14 negara luar biasa ada di BPM sekarang ya ya ada oh, di ya Allah. Eropa kesempatan jadi kita uh, bersama dengan BPM di sini uh, <clears throat> menyediakan uh, wisata kuliner halal dan ya. Yeah. Di samping memang dari Global Event sendiri sudah eh, mewujudkan uh, eh, kulit dan mengeluarkan produk-produk yang halal dan toiban terutama di bagian makanan yang ianya merupakan eh, yang kita makan dan menjadi darah daging nah, jadi kalau dia yang menjadi yang bersumber dari makanan yang halal dan toiban nah, dia akan membentuk hati yang bersih jadi kalau kita tidak memperdulikan hal makanan uh, halal dan toibannya itu halal itu yang utama kemudian dari segi kesuciannya juga gitu kan. proses pengolahannya kan nah, itu mesti diperhatikan juga karena yang pun membentuk uh, hati kita jadi satu uh, eh, noda atau satu titik uh, mungkin benda-benda yang penyuciannya yang tidak tepat gitu kan sehingga sedikit termasuk eh, kotoran-kotoran uh, ataupun najis dalam makanan yang kita olah itu tetap satu makanan itu akan menjadi najis maka yang kita makan itu kurang keberkahannya atau tidak berkah jadi di sini <clears throat> di global ikhwan sangat memperhatikan hal ini seperti telur dicuci nah, kemudian eh, kalau kita menggunakan ayam nah, pemotongan ayamnya pun disembelih dengan kaidah mentor syariat Islam nah, itu yang sangat diperhatikan sekali gitu ya uh, sebenarnya bangkit pengusaha muslim bersyukur uh, global ikhwan bisa gabung di wisata halal pedagang yang lain nah, tapi satu hal lagi mungkin kita nggak tahu apa sih yang dirasakan ikut gabung di sini iya. padahal kita kan aduh baru banget kita bukan siapa-siapa gitu di samping memang uh, di Global Ikhwan untuk meluaskan penyebaran eh, eh, produk-produk uh, uh, halalnya ini kan perlukan pangsa pasar kan uh, pemasaran nah di sini kita bertemu dengan uh, BPM nah jadi kita seperti apa ya berjodoh lah istilahnya ya kan nah, jadi kita mencari BPM menyediakan jadi kami sangat bersyukur nah, bergabung berjoin dengan BPM nah, kami sangat mendapatkan fasilitas yang luar biasa apa yang telah disediakan oleh BPM melalui ah, event-event uh, ataupun tempat yang disediakan untuk berjualan nah, banyak lagi lah nah, yang kami dapatkan dari BPM Bismillah sebenarnya BPM itu bukan milik siapapun tapi milik umat muslim semuanya yang pengen bangkit rebut kuasai pasar kemudian BPM menyediakan ruang ini bukan hanya satu di sini yang ruang berjualan bebas sewa eh tanpa sewa infak terbaik tapi kami akan menca uh, memang sudah sering melakukan bazar-bazar yang tanpa sewa infak terbaik untuk mengangkat menggerakkan uh, muslim ayo berdagang berjualan ayo muslim kuat kaya berkah mungkin itu ya ya baik, Ampera Sumatera Barat. Silakan Ibu sejak kapan bergabung di Bangkit Nusa Muslim di sini, Bu? Pak, silakan sini, Pak. Udah udah lebih setahun, Jadi uh, awalnya bergabung bisa diceritain? Bapak mungkin uh, awalnya bergabung dengar-dengar dari orang habis itu di sini dengar-dengar ada informasi dari waktu itu ada jualan di kartu oh ya terus ada yang jualan itu coba jualan di dulu bapak jualan apa sama ibu di kartu deh jualan celana jualan celana menggunakan celana baju-baju muslim ya tapi pertama sekali di sini jualan itu juga hmm. jualan itu juga tapi celananya kan bukan celana yang muslim celana ABG ini jadi oh, nggak cocok lah nggak cocok lah dapat warning apa mau pengen ngebahas sendiri nasi oh aku juga jualan nasi habis itu ya kita di sini ditukar sama ini oh iya iya oh, dua karena, dua karena, awalnya hmm. dua nasi satu ini satu habis itu yang karena ini nggak bisa sendiri isi nasi satu ya. di stop aja oh, luar biasa karena merasa ini di masjid ketika berjualan yang nggak sesuai syariat Islam celananya ketat ya bu ya? Iya. Akhirnya alhamdulillah berarti hijrah gitu dan oh, alhamdulillah banget insya Allah berkah kalau berkah insya Allah Allah ngasih rezeki yang luas ya itu mungkin ada bapak eh, pesan-pesan eh, atau seperti apa di bagi pengusaha muslim dan muslim ya membantu sekali membantu sekali membantunya maksudnya di dalam perekonomian waktu jualan itu kan ya jualan ke sini kadang-kadang jualan waktu jualan baju baju celana itu kadang laku dua atau tiga biaya satu minggu jauh atau berapa tapi semenjak ini setiap hari anak udah bisa kuliah oh artinya ada keberkahan di situ ya iya karena karena dari yang tadinya jualan baju sempit ya, <laughs> terus berhijrah Allah ngasih luas bisa untuk biaya anak kuliah nah bisa nah keren banget bisa untuk anak kuliah karena bisa tiap hari jualan di sini insyaallah Allah Allah, Allah uh, insya Allah mungkin lebih dari itu mungkin nanti bisa beli rumah macam-macam <laughs> amin amin amin uh, terus bapak uh, mungkin ada pesan-pesan selama di sini dengan aturan BPM yang lumayan bagus kalau peraturannya memang menyokong untuk disiplinan diri pribadi bagus untuk kemajuan untuk peningkatan ekonomi bagus bagus sekali kalau dengan peraturannya bagus sekali Bapak bisa jelasin aturan apa yang berlaku Bapak? mungkin ada perubahan nggak uh, apa ketika eh, saya nggak mungkin bapak bisa cerita apa yang dirasakan bapak ini saya rasakan bagus saya peraturannya cocok sama adikku semua bu nggak ada yang mengecilin nanti nggak ada peraturannya untuk demi kemajuan bagus sekali untuk peraturannya cocok terus kita sesama kita enak karena pengennya kita kan berjamaah bu ya, ah, iya. sama pedagang sama, yang ya mungkin ada konflik tapi jadi ini pokoknya diwajibkan untuk jadi satu ikatan keluarga. Nah. Mungkin itu Pak ya. Nanti iya. saya ngomong <laughs> silakan Pak. Iya deh. Akhirnya ya mungkin bisa kamu ikut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lauknya kali apa? Oh, ini mau pesen apa? Tinggal beli aja. enak. Ini sayur bening kok enak kok. Sayur Saya mau dibungkus Dendeng iya. ada tuh.